алейкум қазақ елі армысыздар құрметті ағайын эфирде қазақ кезет ютуб арнасы және оның жүргізушісі мен абзал Қаппас. құрметті ағайын 19 наурызда өткен сайлау әділетсіз болғаны бәрімізге белгілі сол әділетсіздікке үлес қосқан кейбір ұстаз деген аттан садақа кеткір мұғалім сымақтар сендердей тексіз хайуандардың кесірі қаншама халыққа тиіп жатыр құрметсіз мұғалім сымақтар өздеріңнің арам құлқындарыңды ойлап ұлттың ұрпақтың болашағына қиянат жасап жатсыңдар құрметсіз мұғалім сымақтар сендердің жасаған қиянаттарыңа жауыздықтарыңа жер анада шыдай алмай сілкінді құрметсіз мұғалім сымақтар яғни бұл дегені сендердің алдарыңда қабыр азабы күтіп тұр бұл дүниеде жан азабы күтіп тұр деген сөз құрметсіз мұғалім сымақтар сайлаудың бұрмалануына кішкене болса да үлес қосқан тек сіздердің тұқымдары сендер де азаптан шет қалмайсыңдар құрметсіз мұғалім сымақтар тексіздік сатқындық алаяқтық деген аттар өздеріңе лайық па қалай ойлайсыңдар қаншама халық сіздерді қарғап жатыр қаншама халық қалай ойлайсыңдар ойлаңдаршы өздерің бір мезгіл болашақты неге ойламайсыңдар ұрпақтарыңды неге ойламайсыңдар мектепте балаларға қалай білім беріп жатсыңдар негізі мен ойлаймын сайлау жүйесін негізі мектепке енгізу керек шығар балаларға оқытуға қазіргі мұғалімдер балаларға алаяқтықты оқытып жатыр тексіздікті қалай сатқын болу жасауды қалай сатқын болуды тексіздікті алаяқтықты қалай алдау, алдау керек өтірік қалай дауыс беру керек оқушыларға сондайларды үйретіп жатқан шығарсыңдар мұғалім мақтар. сендерде ар жоқ ұят жоқ бет жоқ сайлау сайын өмір бақи осылай келе жатыр сайлау сайын мұғалімдер мұғалім сымақтардың арқасында билік сасық билік жеңіске жетеді өп өтірік таза анау аманат деген нұр отанның тамыры назарбаев құрып кеткен аманат деген аманат өзі жаманат өп өтірік елу үш дауыс жинады дейді елу үш пайыз дауыс жинаған ал ол кімнің арқасында жинады ол әрине мұғалімдердің арқасында жинады сондай дауыс мұғалім сымақтардың бюллетенді алып қашып директорлар қасында күзет сымақтар бар полициядан келген полиция сымақ күзет сымақтар. қоршап жүр қасында директор машинаға отырып кете алмай жатыр белсенділер жібермей жатыр оны бюллетеніңді көрсет деп көрсеткісі келмейді анау сатқын мұғалім директор опасыз директор бюллетенді алып қашып жатыр бүкіл барлық халық куә халық көріп жатыр сендердің тексіз жасап жатқан іс э, әрекеттеріңді опасыз жасап жатқан іс әрекеттеріңді намыс жоқ көкейлеріңді тескен ақша бір күндік қана ойлап жатсыңдар сендер мұғалім сымақтар бір күн өмірлеріңді ғана алдағы болашақты неге ойламайсыңдар мектептен шыққан оқушылар сендерден қандай білім алады сенде анандай қылықтарыңнан қалай білім беріп жатсыңдар оқушыларға мектептегі олар да ертең үйреніп шығады осындай мұғалім болатын болса осындай алдауды алаяқтықты алып қашуда бюллетенді сонда ой ойланып шығады оларда үйреніп шығады оқушыларда мұғалім деген аттан садақа кеткірлер ай мұғалім деген аттан садақа кеткірлер ұстаз деген аттан садақа кеткірлер ай өп өтірік таза биліктің партиясы партиялары өтірік дауыс жинаған бірінші пар, аманат дейді одан кейін ауыл партиясы дейді анау ауыл партиясында жигули жүр намыс жоқ еркектік намыс жоқ егер жигули атын қарасай жигули деген қазақта ондай ат қоя ма мысалы жигули деген дайрабаев жигули намыс еркектік намыс болатын болса өскеннен кейін азан шақырып атын қазаққа атын қоймай ма мысалы мұрат деген мұхтар деген толып жатыр ғой қазақта керемет аттар қайдағы жоқ жигули деп қойып қойыпты ол намыс жоқ еркектік ешқандай сол ауыл партиясын қолдап солар жеңіске жетіп жатыр мінекей одан кейін биліктің республика деген партиясы өп өтірік кейін қосылған дауыс жинаған өп өтірік таза барлығы өтірік дауыс жинаған кілең тоқаевтың жағымпаздары тоқаевты қолдайтындар кілең тоқаевтың артын сүйгіштер кілең ол сөзде ұяттық жоқ өйткені неге өйткені тоқаев орысты қолдайды орыстандыру саясатын жүргізіп жатыр елде иә путиннің артын сүйеді путин қытайдың төрағасы си цзиньпиннің қолын сүйсе біздің тоқай, тоқай, тоқайлар путиннің артын сүйеді мінекей бәрі шындық мынау министрдің бұйрығын орындап жүрген мына директор сымақтар мектептің директор сымақтары бұл директорлар директорлар ғой э, мұғалімдерге э, егер сен аманатты өткізбесең аманатқа дауыс бересің аманатты өткізбесең э, онда жұмыстан кете бер дейді әй бүйткен жұмысы құрсын болашақты неге ойламайсыңдар мұғалім сымақтар өйткен жұмысы құрсын болашақ ұрпақты неге ойламайсыңдар тастап кет аяқ қолың дүзу сапсаусың өмір сүресің өлмейсің ондай болатын болса тастап кет жұмысыңды мұғалімсің мұғалім деген атың құрсын ұстаз ұстаз сымақ қаншама халық қарғап жатыр ертең азапталасыңдар қабір азабында азапталасыңдар сендердің орындарың жұмақ емес сендердің орындарың тозақ болады тозаққа барып азапталасыңдар өйткені қаншама халық қарғап жатыр сендерді халықтың қарғысымен ойнауға болмайды халықпен жалпы халықпен сондықтан әлде де ойланыңдар мұғалімдер ұстаздар әлде де ойланыңдар өздеріңнің балаларыңды ойласаңдар халықтың елдің болашағын ойласаңдар ойланыңдар әлі болады сайлау сол уақытта адал өткізіңдер сайлауды әділ болсын міне халықтың талабы осы әділ өткізуді қалайды халық үміт күтіп еді бұл жолы халықтың біразы үміт күтіп еді әділ болатын шығар осы жолғы сайлау деп қайдағы әділдік қайдағы адал адалдық ешқандай алаяқтықпен айналысты мұғалімдер бұл жолы таза алаяқтықпен айналысты ұстаздар ұят жоқ ар жоқ намыс жоқ сатқындық жасады опасыздық жасады алаяқтық жасады мінекей ұятсыз мұғалімдер ал енді менің бір ұсынысым бар осы сайлауға қарсы ұсыныстың алдында мен айтып қояйын мен талап етем. мен тоқаевқа биліктегі ақылсымақ данышпан министрлерге талап етем мен сайлауды қайттан өткізу керек сайлауды мәжіліс және мәслихат сайлауын парламенттің мәжілісін және мәслихат депутаттар сайлауын қайтадан өткізуді талап етемін мен осы жолғы өткен сайлау нәтижесін жоққа шығаруды талап етемін жоққа шығарсын таза және де сайлауды қайтадан өткізуді талап етемін содан кейін ұсынысым бар сайлау қайтадан өтетін болса бұл сайлауға менің жаңадан ұсынысым QR код жүйесін енгізу керек сайлауға егер QR код жүйесін енгізіп қайтадан сайлау болатын болса әділетсіздік азаяды QR код жүйесі енгізетін болса енгізілетін болса үйден онлайн түрде бере береді кәсіби кодты ашады да QR код немесе камераның өзінде бар QR код шықса мысалы qr теретін болса бүкіл сайланатын адамдардың данные жаңағы мағлұмат ақпараттары атып шығады сосын бере бер қайсысына дауыс бергің келеді бере бер үйде отырып алып мысалы онда ешкім алдай алмайды азаяды әділетсіздік әдемі ұсыныс қой qr код жүйесімен дауыс берсем мысалы қандай керемет qr код жүйесімен үйде отырып алып мектепке жаңағы сайлау бөлімшелеріне бармайды үйде отырып алып дауыс бере береді міне qr код ашады да камерамен жаңа ашады да бүйтіп камераны көрсетті qr кодпен жаңағы өзі атып шығады сайланатын адамдардың жаңағы үміткерлердің сайланатын үміткерлердің барлық мағлұматтары ақпараттары атып шығады даусыңды бере бер сосын әділетсіздік азаяр еді онда да болады ғой онда да бір э, бұл э, араб билік бұл жаңаға, э, жаңағы әккі дейді ғой әккі қу билік ойлап табады ғой бұнда бұны ойлап табады бірақ азаярған болар еді мысалы азаяр еді qr код жүйесін енгізетін болса сайлауға сол жағын ойлайық сол жағын мен ұсыныс жасауды сол qr код жүйесін енгізуді мен талап етемін мына біздің сұм билікке құрметті халқым соны ойлайық бір бірімізді қолдайық осындай ұсыныс тастап жатқан қарапайым халықтан шыққан азаматтарды қолдайық құрметті ағайын қояйық бір біріміздің етегімізден етегінен тартуды қояйық бір бірімізді қолдайық әр қайсыңыз осылай үндеу жарасаңыздар, үндеу жариялаңыздар сайлауды қайтадан өткізу керек сайлау жүйесін жоққа шығару керек сайлау жүйесін жоққа шығарып сайлауды қайтадан өткізу керек qr код жүйесімен өткізу керек осындай үндеу жасайық барлығымыз жатпай бұның біреуін орындамаса ешқайсы болмаса онда амал жоқ халық қатты көтеріледі онда амал жоқ онда митингке шығамыз иә бейбіт шеру деп жатырмыз ғой болмайтын болса қатты сілкініс болады болмайтын болса қаңтар оқиғасы жай болып қалады онда онда халық сілкінеді қатты сілкінеді халық сондықтан биліктегі көкелер ойланыңдар халықпен ойнауға болмайды мұғалім сымақтар сендерге де айтып атқаным халықпен ойнауға болмайды халық деген алып күш бір көтерілсе халықты тоқтату қиын қиын болады бір көтерілсе ойланыңдар құрметті қазақ елі осы бейнені мүмкіндігінше таратып чаттармен бөлісіп жақсы пікір қалдырып қолдап отырайық